Dzień 11 prezentujemy nasze nowe lokum. Wieszaczek. Łazienka. Prysznic, a nawet ze schodkiem, więc może nie będę robić totalnego bagna. i jedno okno na zewnątrz. Szafa na kluczyk. Łóżko. Biureczko. Tylko niestety nie mamy na razie kuchni, bo to był ostatni wolny lokal w tym, w tym budynku, a nam już bardzo zależało na przeprowadzeniu się do jakiegoś miejsca, w którym będzie dobry internet, żeby Adam mógł pracować. No i się okazuje, że tu naprawdę w Nieczangu jest ciężko, wszystko fully booked do lutego, do marca, więc cieszymy się, że nam się tutaj udało i w zasadzie udało nam się tylko dlatego, że mieszka tu już znajomy Polak i po prostu na recepcji zdecydowali się poprzestawiać rezerwację tak, żeby był jeden pokój dostępny przez dłuższy czas. Balkonik. A to jeszcze jedna część naszego lokum, czyli pralnia na górze trzy pralki do dyspozycji, dalej jest jeszcze suszarnia i tarasik na dachu. Jak Ci się podoba w naszym nowym miejscu?